kallt jeg går lærkene handler om å tenke seg. Jeg synes det at trykker um at jeg blir eh, satt og at jeg blir hørt. Og at alt kan ikke se meg ved til sett og mal. at det er noen som viser å hette og til så vi skal løse oppgaven. Lærkene handler om å tjene, lykke som jeg om det handler om å gjenge åtta. da. Altså hvis vi alt lærte dere etter at de som vi prata med og møter på det, er sin rykker at han er ved å skjønne. Så hei, alt er så stort Hvis vi skulle gjøre det i radonen, så nytter jeg ikke at jeg gjør det. Det eh, er ikke lenge tog at eh, fra til man har et innkjøtt hoskott til å oppleve at dette er fast eisende i er mitt hoskott. At om det er på seg spikker meg selv. Det er måske kvekk og lærselig, så er ikke søvnene om ulvandre av eh, Nordpålen. Man ser en rett av og det er ikke er alle rett og rett av rett av rett fremst her ganga tar ulvannir som er eldst, som du veit, er tar sjetta ferien av blodsjning. Vi mitt er ganga tar unko og tar eldstå, og vi søyna tar mo er nær vi styrker ulvar som verja mot alvok og fra søyna. Jeg halte ta er en god mynd hva lærkene handlar om. Ikki alltid tan som ganga fremst og sas, men tan som trutjar at öll, at det er eh, starfak a rata plåst mot la løysa innskap og gammra og Det er viktig å huske at du er størst feil der og at du er snitt bare er den vanlige, vanlige som lever enn å omle om eller at alt er ikke perfekt hjemme. Det kan man bare er person vanlige personer. Det er viktig at man er autentisk, at man, man stender skerker som man gjør på. Hvis vi opptaker stånd som doner, så er det ølja og Vi er til for å møte nærmere som skulle på nødt til å lese. Vi er til til å være nærmere som skulle menn at ta arbeidsforlager. Vi er eisen til for å fyre seg for siste skulle ha en innhjert rukkende jeg har oppsett opp til øyebrett. Og for å gjøre at han møter nærmere og arbeidsforlager så framleier vi den rikve ting. Vi eh, har med teltet stå vi her, vi har med vi her, vi har med matstå vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med vi her, vi har med ta enda nu fyrir handla i kamsta i hau. Ta var treverst av et anna rik fyrir tingon. Men ta er alt sekundert. Ta er alt ambo til a ta var okkur a fylla dag i mitt lokka nevngar og arbeidsfolk. Og vi mån til at at tjena og at, at trytja at alle vita kan arbeid framåter ta kan jeg helt konkret gjøre vi ikke sitte press á min stærfolk. Vi vi har lett seg tøla vår, så jeg har jo sett denne mannen. At jeg er alle av huset, det handler om mennesker som arbeider om. Det handler om nærmere som arbeidsbørste. Det er stort til å ta det gode vel, og vi er fremleder ting. Så så har vi mer penger at at uh, eh, skapa mer ting vi vil. Vi kjøper en buss og køyre ut hvor eh, vi kunne kjøpe en nytt ampo. Men alle tøyene er det balansen vi er, at det handler om det mennesker vi aspekt Jeg husker om framtiden, så håper jeg ikke vi redder seg mot utgjørende tjovjør. Men jeg håper vi blir ved å være sted som ikke drukner og i etterspåret og krøver. Men jeg vet alt annet fokus på en sted personer som vi er i fyrt.